y mandó a los policías para adentro y después que los policías estaban para adentro, para allá, lo que hizo fue una injusticia. De para allá lo que hizo fue que vino y trajo una funda, yo no sé ni lo que tenía, mandó a los policías para adentro, entonces cuando está allá, los policías le pasan eso y él confirma ah, si está ahí en la habitación. doscientos y pico. ¿Qué pasó ahora? No sé ahora me la a la causa, pero Dios sabe que esto es una injusticia lo que están haciendo conmigo. Eso es una injusticia y todo el mundo lo sabe. Y van a pagar por esa injusticia porque lo que me están haciendo a mí es injusto, Supuestamente ellos dijeron que él tenía barrio en estas son de barrio, la comunidad es de barrio. Yo quiero que ellos digan si es verdad que mi hermano tiene barrio en La NSD vive abusando. En mi casa hay un hermano mío que tiene problemas mentales. Y uno de los policías lo tiró al suelo y lo amarró y lo pisaba con la bota y hediendo alcohol porque andaban borrachos. Andaban borrachos y diciendo que mi hermano tiene barrio en Mi hermano no se mete con nadie para allá abajo. Y en la tarde volvían y se tiran y volvieron riendo. nosotros estábamos haciendo un allanamiento ahí borracho todavía y burlándose de uno. Y a mí no me dejaron entrar a mi casa. Yo le dije que yo vivía ahí con mi mamá y no me dejaron y no tenía ni una servilleta en la mano y sacaron una funda de droga que tenían en la camioneta y salieron corriendo. Y cuando traían a mi hermano, que lo agarraron preso, le estaban dando ese galletones en el pecho. Después que lo tenían amarrado y en el suelo, porque la NCD vive abusando y queriendo coger cuarto a costillas de los pobres. ...eso son lo que tienen el barrio Sosobra, la NCD, que son un regalo de abusadores y vividores que andan ahí. Responsablemente yo y que me pase lo que me pase. Bueno, yo no sé cuál es la que yo tiene mira, ver. Cada rato van y le ponen droga. Pues ayer, eh, eh, hace como cuatro días o cinco, se tiraron en la madrugada. Cuando ellos llegan ahí, que le dan a la puerta, que la tumban, yo le digo, miren, enséñame la, orden que usted tiene, que usted es No, yo, eso no se necesita, porque era un policía que yo lo había visto, ¿verdad que sí? Eh, eso no se necesita, digo, sí, eso sí se necesita. Todo el mundo al suelo ahí. Tiraron a un hijo de los míos que estaban ahí, lo tiraron y a mí me dijeron, no, usted se queda ahí. Cuando le caen atrás al hijo mío, lo agarran y lo traen ahí lo llevan al cuarto donde él duerme. Yo le digo, espérese, que yo tengo que estar porque yo soy la mamá de él y necesito ver lo que ustedes le vayan a poner. No, eh, eso no, con el preso está, digo, no, el preso no es gente. Así que no me venga usted a hablar. Pues mire, cogieron ahí, se metieron ahí, vaciaron una funda que había y ahí sacaron una funda de una guagua que tenían ellos y le metieron una base cosa ahí. Mi hijo no es capo. Yo quisiera que ustedes vean en la condición que vive, porque ellos no van al punto de droga, que van a buscar los cuartos allá en la Virginia abajo. Es ahí que está la droga. Mi hijo no es capo, mi hijo es un pobre diablo. ¿Dónde ocurrió eso? En el, barrio Santa Ana, en el barrio Azul, casa número 1A. ¿Te oye? ¿Dónde quién estaba? ¿La DNCD o el No, la DNCD la DNCD, y fueron allá y cuando dijeron, no, no, se necesita, no era un policía porque yo lo conocía, si me lo ponen donde estaba, yo estoy vestido a civil. No, cuando salen ahí, ustedes saben que le dejan una constancia a uno. ¿Está preso en Sí, ahí abajo. Usted sabe que le ponen una constancia y lo han subido a la 10, una constancia de lo que a usted le han agarrado cuando no dijo nada. No pusieron nada ni dejaron nada, sino que ellos eran los jefes y tumbaron la, la puerta la aposento.